Pada video sebelumnya, drama update membahas terkait kemungkinan Hera Palace tidak hancur dan masih berdiri kokoh. Dalam video itu drama update juga membahas terkait pengkhianatan sekretaris Joe pada Joe Dante, serta kemungkinan kerjasama antara sekretaris Joe dan Sim Suryon serta Logan Lee. Pada video kali ini drama update akan membahas tuntas tentang kerjasama sekretaris Joe dan Sim Suryon serta hubungannya dengan Oh Yoon Hee. Ini mungkin akan menjadi video terakhir yang drama update bahas mengenai Oh Yun Hee, karena setelah beberapa video sebelumnya tentang kemungkinan Oh Yun Hee masih hidup, tidak pernah terjadi dan tidak menemukan benang merah. Namun pada video kali ini drama update memiliki sebuah keyakinan yang besar terkait Oh Yun Hee yang akan segera muncul di episode 13 drama Penthouse. Namun sebelum membahas Oh Yun Hee, drama update akan membahas tentang sekretaris Jo terlebih dahulu. Pada episode 12 drama Penthouse, kita melihat jika sekretaris Joe ditemui oleh Joe dan T secara rahasia dan saat itu sekretaris Joe tengah merawat ibunya di panti asuhan. Sebenarnya agak aneh melihat sekretaris Joe ada di tempat itu dan sedang merawat ibunya, Padahal sebelumnya pada episode 11 sekretaris Joe ditangkap oleh polisi setelah Joe dan T menjadi buronan terkait penggelapan dana perusahaan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang melepaskan sekretaris Joe dan menjamin kebebasannya? Jika dipikirkan lagi, semestinya sekretaris Joe tetap ditahan oleh kepolisian karena Joe dan T masih berstatus buronan. Hal ini karena sekretaris Joe adalah orang yang paling dekat dengan Joe dan T. Dan jika sekretaris Joe bebas, hal ini berarti ada seseorang yang menjamin kebebasannya. Orang tersebut mungkin saja Sim Suryon atau Logan Lee. Bahkan yang paling mengejutkan bisa saja Oh Yun Hee adalah merupakan orang yang menjamin kebebasan sekretaris Joe. Logikanya seperti ini, selama ini sekretaris Joe tunduk kepada Joe dan T karena Joe dan T mengancam sekretaris Joe dengan keselamatan ibunya. Namun setelah Joe dan T menjadi buronan dan sekretaris Joe tertangkap, semua situasi menjadi berubah. Jika sekretaris Joe masuk penjara dan ditahan polisi, hal ini berarti ibu sekretaris Joe tidak ada yang merawat. Hal inilah yang mungkin digunakan oleh Sim Suryon dan Logan Lee untuk membuat sekretaris Joe tunduk dan bekerja sama dengan mereka. Sim Suryon tentu memberikan imbalan kebebasan agar Sekretaris Joe bisa merawat ibunya. Hal ini sangat masuk akal karena Sekretaris Joe mempertaruhkan seluruh hidupnya agar Joe dan Teta tak menyakiti ibunya. Jadi Sekretaris Joe pasti mau membantu Sim Suryon karena alasan ibunya yang harus dia rawat. Selain itu, kabar pertunangan Sim Suryon dan Logan Lee juga diketahui oleh Sekretaris Joe. Hal ini mungkin terdengar biasa saja karena bisa saja sekretaris Joe membaca berita tersebut di internet. Tapi coba kalian perhatian pembicaraan sekretaris Joe dan Joe Dante. Saat itu sekretaris Joe dengan santainya menggambarkan berita tersebut pada Joe Dante, padahal Joe Dante sama sekali tidak mempertanyakan hal tentang Sim Suryon. Yang Joe Dante pikirkan saat itu hanyalah mencari tempat berlindung karena Joe Dante merupakan buronan nasional dan ada hadiah 2 juta dolar untuk orang yang bisa menemukan Joe Dante. Pernyataan sekretaris Joe tersebut, seolah-olah memancing Joe Dante untuk pergi ke acara pertunangan tersebut, sesuai dengan rencana Sim Suryon. Karena acara pertunangan Sim Suryon merupakan sebuah jebakan untuk Joe Dante agar Sim Suryon bisa membunuh Joe Dante secara langsung. Bukankah ini sangat aneh? Karena sekretaris Joe masih membela Joe Dante padahal tidak ada harapan sedikit pun dalam kehidupan Joe Dante. Meskipun saat itu sekretaris Joe mengatakan jika dia akan setia pada Joe Dante sampai akhir, namun pada akhirnya sekretaris Joe juga melaporkan Joe Dante pada kepolisian yang akhirnya membuatnya terpaksa harus dibunuh oleh Joe Dante karena berkhianat. Melihat sekretaris Joe yang akhirnya mengkhianati Joe Dante, Bagaimana jika teori terkait sekretaris Jo adalah orang yang menyelamatkan Oh Yun Hee benar? Sebelumnya drama update pernah membuat teori terkait pengkhianatan sekretaris Jo untuk menyelamatkan Oh Yun Hee, namun sampai sekarang teori tersebut belum terbukti. Namun bagaimana jika ternyata teori tersebut benar adanya, hanya saja Oh Yun Hee memang perlu untuk beristirahat dan tidak bisa memunculkan dirinya. Hal ini sangat mungkin terjadi, dan mungkin saja selama ini Oh Yun Hee ternyata bersembunyi di suatu tempat tanpa sepengetahuan orang lain. Jika benar sekretaris Jo membantu Sim Suryon dan Logan Lee, maka Oh Yun Hee dipastikan akan terlibat dalam rencana tersebut dan akan muncul di episode 13 drama Penthouse. Bagaimana Oh Yun Hee bisa terlibat? Keterlibatan Oh Yun Hee sangat berhubungan dengan teori jika sekretaris Jo adalah orang yang menyelamatkan Oh Yun Hee. Di samping itu, bagaimana jika sebenarnya selama ini Oh Yun Hee telah bekerja sama dengan sekretaris Jo sejak awal? Mungkin ini terdengar sedikit gila, namun jika memang ternyata Oh Yun Hee telah bekerja sama dengan sekretaris Jo sejak awal, maka inilah waktu yang tepat untuk Oh Yun Hee kembali muncul ke hadapan semua orang. Jadi bisa dipastikan selama ini Oh Yun Hee hanya bekerja diam-diam karena memang tidak ada momen yang pas untuk menunjukkan pada semua orang jika dia masih hidup. Kenapa momen pertunangan Sim Suryon ini adalah waktu yang pas? Karena Oh Yun Hee telah tahu jika Jo dan Tae akan membawa bom dari sekretaris Jo. Jadi Oh Yun Hee akan menggunakan kesempatan ini untuk kembali dan membantu Sim Suryon. Seperti yang kita ketahui Oh Yun Hee berhutang besar kepada Sim Suryon yang telah menyelamatkan Berona dari kematian. Dan inilah kesempatan Oh Yun Hee untuk membalas jasa itu. Dan bisa saja sebenarnya Oh Yun Hee hadir dalam pesta tersebut secara diam-diam dan akhirnya Oh Yun Hee adalah orang yang menyelamatkan Sim Suryon di penthouse. Hal ini karena Oh Yun Hee telah mengetahui informasi terkait bom itu dari sekretaris Jo.